السلام عليك أرقى الأبكياء السلام عليك يا رب سمائي السلام عليك أرقى الأبكياء السلام عليك يا رب سمائي يا رسول الله يا حبيب الله السلام عليك يا رب سمائي إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله السلام عليك طه يا حبيبي السلام عليك يا مسكي وطبيبي السلام عليك بابا يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطبيبي يا رسول الله يا حبيب الله السلام عليك يا مسكي وطبيبي إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله الله إلا الله إلا الله